Oh, Get the Він Хелотет тет пригощає. Подивляє, що гір місцини страшне. Воно Воно Воно Воно Воно Воно Воно 나도